दोस्तों बहुत सालों से आप मेरे टैली के वीडियो देख रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप पांच मिनट में टैली में एक्सपर्ट बन सकते हो देखो यदि आपको अच्छी अकाउंट्स की नॉलेज है तो टेली सॉफ्टवेयर पे काम करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है जस्ट कुछ बातों का आपको दिमाग में ध्यान रखना होगा अगर वो बातें आपको ध्यान में हैं तो आपको समझिए आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हो जस्ट पांच मिनट मिनट कट समय लगेगा आपने टैली को खोला खोलिया टैली में मान लीजिए आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है मान लो कि उसमें आपको दो ही बातों का मेन ध्यान रखना है कि अकाउंट इन्फो में लेजर क्रिएट होते हैं जितने भी लेजर होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं अलग अलग लेजर क्रिएट हो जाते हैं और अकाउंटिंग वोचर में वोचर एंट्री हो जाती है contra sheet journal sale purchase ठीक है तो अब हम बात करेंगे कि लेजर में देखो लेजर क्रिएशन इसलिए बना हुआ है कि चार तरह के मेन आइटम्स हैं in accounting first income second expenses third asset and fourth liability अब इनकम और एक्सपेंसेस दो तरह तो के हो सकते हैं इनकम तो सभी इनकम्स हैं और जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं ये उसके अंडर में आ जाएगा ठीक और ऐसे ही एसेट है फिक्स एसेट और करंट एसेट हो सकती है एक एक हम क्रेडिट करते जाते हैं जैसे हमने लाइटिंग एक्सपेंसेस लगा दिया अंडर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है इसको एक्सेप्ट कर दिया हमने ऐसे ही हमने इनकम रेंट इनकम डाल दिया इनडायरेक्ट इनकम है ये हमारी हमने डाल दिया फर्नीचर ठीक है फर्नीचर अगर नहीं क्रिएट किया हुआ था हो जाएगा फर्नीचर माई फिक्स एसेट है ऐसे हमने लाइब्रेटी रख दी है S B I loan liability loan इसमें चले गए हम तो इस हिसाब से हमने एक लिस्ट तैयार करी है जिसके ऊपर हमने काम करना है मान लो कि खर्चे हैं एक फर्म छोटी है तो खर्चे बहुत ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे कम होंगे एक बहुत बड़ी फर्म है उसके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे एक बहुत एमएनसी कंपनी है उसके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे होंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें एसेट्स भी बहुत ज़्यादा होंगी जस्ट पिछली एमएनसी की आप बैलेंस शीट देखिए उसमें uh, लाखों ही एसेट्स होती हैं ठीक है intangible assets fix assets current assets एक सिंपल सी मिसाल है कि एक कंपनी है उसके 40 uh, लाख कस्टमर हैं तो current assets 40 lakh sundry debtors under current assets current assets जो है हम जितने भी नाम दे सकते हैं मिस्टर ए और मिस्टर जेड के बीच में कितने ही नाम हो सकते हैं वो अंडर संडे डेटर रख सकते हैं ऐसे ही आ, आ, हमने माल खरीदा वो अंडर संडे क्रेडिटर्स रख सकते हैं सेल और परचेज का मेन काम होता है तो वोचर्स वोचर एंट्री ये चलती जाएंगी जितने भी हैं अब इसको देख लेते हैं कॉन्ट्रा में है बैंक से पैसा गया बैंक से पैसा आया वो डाल सकते हैं ठीक जैसे मैंने कैश लिखा उसका डेबिट बैलेंस पड़ा था एस बी आई कैश लिखा अभी नहीं क्रिएट किया मैंने कुछ इसके ऊपर क्रिएट कर सकता हूं पहले लेजर क्रिएशन होगी एस का नाम आएगा तभी हम इसके कॉन्टैक्ट करेंगे या निकालेंगे या जमा करेंगे ऐसे ही हम पेमेंट होती है किसी भी खर्चे की चाहे वो इनडायरेक्ट है चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इवन हमने कोई चीज़ें फिक्स एसेट खरीदी है पेमेंट की ऐसी रिसीट है इनकम की हो सकती है और कोई भी पैसा किसी भी कस्टमर से हम प्राप्त कर सकते हैं वो रिसीट है वो डाल सकते हैं करंट एसेट से भी रिसीव हो सकती है जर्नल में जो इसमें नहीं है वो इसमें डालेंगे परचेज और सेल क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल की एंट्री होगी और हर एक एंट्री करने के बाद एक बार उसका इफेक्ट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसकी बैलेंस शीट के ऊपर देखना है कि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार चल रही है balance sheet profit and loss account चल रहा है कि नहीं चल रहा अगर कोई मिस्टेक हुई है कोई टेंशन नहीं नहीं अपनी डे बुक में जाके उसको चेंज कर सकते हैं अमाउंट में चेंज वो एंट्री गलत पड़ गई वो चेंज कर सकते हो जैसे हमने कोई देख ली हमने ये 2000 का नहीं लिखना था चार हजार इसके लिखना था तो लिख सकते हो आप उस हिसाब से एंट्री पास होती जाएगी ओके तो इस तरह से आप एंट्री पास कर सकते हो तो सिंपली है फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड ये तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है तो मुझे उम्मीद है कि आप पांच मिनट में बहुत ज़्यादा सीख गए होंगे अब स्टेप बाय स्टेप जो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उसको देखिए आप और डीपली इसको